небо. Я хочу сказати, що небо сьогодні плаче разом з нами. І в наших руках наша доля, і в наших руках, аби ця клята імперія нарешті розвалилася. Країно вищої моравії, ємельки, ваньки, ідіотів, на заржавілі вічно граблі тобі ступати знов охота, бо як втекти сама від себе, як зупинити біг шалений, коли із надр і аж до неба тотем Кремля, трухнявий Ленін. Та доки буде кляте стерво лякати люд із мавзолею, смердючі гроби без перерви, заброд рівнятимуть землею. Та досадюга той кремлівський, людські збиватиме мішені, один за одним грузи двісті ітимуть в пекло, безіменні, повуха в бразі, захмелілі, гарматне м'ясо шестисортне, справляє Кремль, шумне весілля, Росія спить у ліжку з шортом і приміряє собі радо. Корону світу, мов цариця, і в того ж світу тишком краде землицю з грядок по дощиці, та під покровом стерви ночі і під обурення Європи орда московська знову хоче в крові втопити нас у кропів. Затям Росія, ниця курво. Ніякі ми не малороси, тобою кличуть наші сурми. Кінець імперії, рабству досить, рабству досить. Слава Україні! Ми неодмінно переможемо! Слава нації! Дякую.